У вас есть факты, что я толкаю этих людей на границу с Польшей? Нет. И быть не может. Почему? Потому что не... The Polish government. А польское правительство утверждает, что беженцев доставляют туда насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, амфетаминами, с тем, чтобы они оставались чтобы они не спали очень долго, чтобы им было легче переносить холодную колоду. А, и таким образом они оказываются вот в ловушке в этой ситуации. Вы станете это отрицать? Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство, это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками. Факты на стол. Будут такие факты, я буду нести ответственность. А минуту, минуту, не перебивай меня, а сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки, так проще. А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе? Мы к этому готовы. Мы не объявили чрезвычайное положение, как поляки на границе. Мы разрешаем всем журналистам проезжать на границу и разобраться. Милости просим. Мы, CNN и другие каналы, а пригла... Минуту мы приглашали туда, они встречались с этими беглыми людьми. Мы их просим, вернитесь до Морозов в Беларусь. Побудьте хоть белорусы. Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое там убежище. Мы ждем. Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. Причем здесь белорусы. И что, только через территорию Беларусь? в вашу страну и в Евросоюз идут люди, а через Средиземное море, Испания, Италия, Греция. Сколько там людей гибнет сотнями, пересекая э, Средиземное море. Тысячи людей попадают в Евросоюз. Точно так они пошли через Беларусь. Они не к нам идут, они идут к вам, потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали? Вы недавно публично позвали афганцев и, и, и попросили центральноазиатские страны, бывшего Советского Союза, и Россию чтобы они им разрешили там остановиться. Вы с американцами попросили, и европейцам дали команду принимать всех. Это же прозвучало на вашем канале. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны? Из тех стран, которые вы разорили. Почему? Поэтому не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться в Беларуси, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю. А вы мертвых людей через границу перебрасываете нам.